Здравствуйте! Сегодня будем готовить помидоры в собственном соку без кожицы. Для этого необходимы сами помидоры и сок. Помидоры закладываем в кастрюльку или какую-то другую посуду, кипящую воду. И они так должны находиться, пока кожица не отстанет от помидор. Это приблизительно где-то 1-2 минутки. Когда кожица отстала от помидор, мы ее спокойно снимаем. Снимаем руками, но сперва делаем надрез, чтобы спокойно она снималась. Вот так она снимается легко, целиком. Но должно прежде всего обдать кипятком или воду заложить. Так делаем надрез в помидоре, чтобы легче снималось. И снимаем потом кожицу. Кожица легко снимается. Итак, со всех помидор снимаем кожу и сразу закладываем эти помидоры в банку. Вот так закладываем по банку, уплотняем их доверху и заливаем кипяченым горячим томатным соком. Вот так заполнили все и даем так устояться минут 10, не менее. Итак, прошло 10 минут, сок банки остыл маленечко, руками терпимо браться можно. И теперь сливаем этот сок. Сливаем его в кастрюльку или в другую посуду для приготовления из данного сока маринада. Итак, томатный сок с банки сколько можно сцедили. Теперь добавляем ингредиенты для приготовления данного маринада. Это 5 чайных ложек сахара. Берем все с горкой. Насыпаем сюда. И 2 чайных ложки соли, тоже с горкой. В конце видео будет дан рецепт для приготовления маринада. Итак, сахар и соль засыпали. Теперь остается еще нам засыпать лимонную кислоту. Лимонную кислоту берем одну чайную ложечку, но не с горкой, ровно ее берем. Место уксуса. И данный маринад из томатного сока доводим до кипения и потом заливаем помидоры. И этим кипяченым маринадом из томатного сока доверху заливаем помидоры. Это второй раз залили помидоры горячим маринадом. Теперь достаем ранее стерилизованные металлические крышки на закрутке и закручиваем данную банку этой крышкой. Закручиваем ее так. Вот так оно все выглядит. Красиво все. Это называется «убили сразу два зайца». Законсервировали и помидоры, и томатный сок, который тоже будет употребляться в любой период времени, когда нам захочется испробовать и томатный сок, и помидоры. Всем желаю успеха, приятного сокопития и приятного аппетита. До свидания, до новых встреч на моем канале.